लौटी नहीं काका यानी अब भी उसका भार हनुमान उठा रहा है तुम्हें लगता है कि हनुमान अभी जीवित है तुम मेरी उम्मीद हो हनुमान जो अटूट है